こんにちは、粟田洋介です。今日は緑と赤の絵の具で絵を描き始めました。この色合わせ、目の検査で使いますよね。この色合わせは目がチカチカします。 でなんでこの色合わせで始めたかっていうと対立し合う強い色同士だからなんですけどでもこのまんまこういう風にしようと思ってなくてここから手を加えていきます ちょっと前もって赤、緑で人の顔を描いて半分違う色みたいにしようかなと思っていました。まだ男性になるのか女性になるのかもちょっとまだわからないんですが、描きながら考えていこうと思います。 最近子猫を飼い始めたんですが前いた猫もそうだったんですけどなんか自然に来てくれたら移っちゃったって感じだったので新しい子猫も無理に移そうとか思わないんですけどまあちょっと今後ちょくちょく出てくるかもしれないのですがよろしくお願いいたします こんな感じの絵が完成しましたタイトルは「プライスレス」です今度8月に「プライスレス」というタイトルの個展をやろうと思うのでその時の DM に使おうと思っていますまあ当たり前なんですけど命とか愛とかそういったものはお金で買えないという思いで個展のタイトルをそれにしましたなんかずっと抱っこしてたんですけどまあ愛情はプライスレスなのでこれからも大事にしていきます